leo kwenye Get Info ya Stein TV na kusogezea stori zote kubwa ambazo zina trendi kupitia mitandao ya kijamii. Rapa na mwigizaji Childish Gambino Donald craver alfajili ya leo amehudhuria mechi ya NBA kati ya Brooklyn Nets na Magic. Sasa stori kubwa ni viatu ambavyo alikuwa amevaa. Gambino alionekana akiwa ametupia viatu aina ya MS CHFs BWD ambavyo unaweza kuvaa kutokea nyuma au mbele. Na maana viatu hivi bwana, kama ambavyo unaviona popote, unaweza ukaanzia afu ikawa fresh tu. Ndo mchizi ambavyo ametokea kwenye uh, mechi ya NBA Brock pamoja na Magic. Yes, ni staili tu ya uvaaji wanamitindo, na ukishakuwa msanii bwana, vitu ni vingi sana na na ni mambo ya fashion. Yes, umetoka kusikiliza na kutazama Get Info ya tv endelea kutufuatilia.